maltrata Procurando estou encantado de te conhecer Estou fascinado, iluminado Quando te finjo de nada Dar saber un poco de ti, un poco de mí Porque de nada vamos todo a nosso jeito yeah. me encontraste procurar isso encantado, encantado oh, oh. Desde conheci, é fascinado, iluminado Quando te pinto do nada Estou aqui para te dizer oh, yeah, apaixonado por você. Uma só rosa não chega, não basta Lê, lê, lê, lê, lê E vai lá saber O da porque O já, já, já sei Só sei que danada não sei Blá blá blá blá blá O amor dos meus amores não existe, não permanece Oh já já já sei yeah. Quando me recordo da aventura sentimentais Quando me lembro dessas vidas bonitas Não vou dançar louco por ti Bonita, linda, querida ah. Reggae lovers For my lady Reggae lover My lady, lady Oh my, my, my, my Reggae, reggae lover for my lady Tú me encontrarás con una historia cantando Canta não Fascinado, iluminado quando eu vejo nada, Mas também não pode cantar, tem um pouco da minha parte Nada é pra mostrar da nosso jeito Estou aqui para dizer da da da da da da Apaixonado Apaixonado por você Uma só rosa não chega, não basta E vai é lá saber O comando porquê Só sei que nada não se Já, já, já, já, já Dari